Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ et qu'il fasse prospérer l'œuvre dans nos mains. Prions ensemble. Père, te remercions pour cette session. Merci pour l'empressement, la préparation de ton peuple et ta volonté à nous bénir. Nous demandons que tu bénisses chacun ce soir au cours de l'enseignement de la parole afin qu'il reçoive la parole et vive selon la parole au nom de Jésus-Christ, nous prions que ta parole nous ravive, nous donne de l'énergie, nous fortifie, afin que nous soyons les dirigeants, les dirigeants efficaces que nous devons être au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, on a déjà étudié à partir du psaume 107 psaume 108 et psaume 109. Nous allons tout combiner et nous allons lire des versets sélectionnés de, de, dans psaume 107, psaume 108 et psaume 109. Le titre de ce soir est « L'objectif des relations de Dieu avec son peuple ». Comme on a vu comment Dieu a traité les enfants d'Israël en les conduisant, en les conduisant hors de la captivité pour les conduire de partout le désert et en les aidant à arriver au pays de Canaan. Et comme le Nouveau Testament a fait usage de cela pour nous donner des exemples que le Seigneur l'a conduit de cette manière il leur a pourvu, il a pourvu à leurs besoins de cette manière jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la terre promise. Parce que ces exemples-là sont mis devant nous. Il dit que je suis Dieu, je ne change pas. Alors il ne change pas. Son amour, sa nature, sa puissance, sa volonté et la façon dont il traite avec euh, chaque croyant et avec l'Église aujourd'hui. On peut apprendre bien de choses de ce qu'il a fait avec eux. C'est pourquoi ce soir, nous voyons ces manifestations de son amour, et la manifestation de sa puissance, la manifestation de sa gloire. Et puis, nous voyons toute cette fidélité de ce temps jusqu'à ce temps-ci. Alors, on est, tout cela est rendu applicable à l'Église et aux croyants, et cela est rendu applicable à chacun. Et comme nous disons au Seigneur, Gloire à Dieu. Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Pourquoi ne pas nous lever et recommencer la séance afin d'avoir une étude, euh, un, un, bien exposé, un exposé bien adéquat de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. Que le Seigneur me bénisse moi aussi. Seigneur, nous te rendons grâce aujourd'hui, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce parce que tu es un grand Dieu, un Dieu très puissant, un Dieu qui ne peut jamais faillir. Et comme nous sommes arrivés ce soir devant ta parole, en tant que dirigeant, en tant que ministre, en tant que ceux que tu prépares pour une grande œuvre progressive, profitable, nous prions que ta main, que ta puissance s'impose sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que cette œuvre que tu nous as donnée à faire réussisse dans notre vie et dans nos mains et prospère dans notre ministère au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas échouer. Et cette œuvre ne se gâtera pas dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu fortifies tout le monde ce soir que tu édifies tout le monde, que tu encourages tout le monde, que tu donnes de l'énergie à tous au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Ce soir, euh, déjà, on a déjà étudié au cours du sondage. Euh, on a étudié euh, les psaumes 107, 108 et 109. Et nous allons voir ces psaumes et sur la perspective d'un dirigeant et sur la perspective d'un dirigeant est ici et nous allons voir ce qu'il nous dit aujourd'hui, ce qu'il nous révèle aujourd'hui. Et comme le Seigneur a travaillé avec les enfants d'Israël, et on a vu ses, ses relations, ses traitements avec les enfants d'Israël, sa fidélité, sa bonté, sa puissance, son amour, et le fait qu'il les ait conduits de la captivité à la terre promise au Canaan, les a fait sortir des ténèbres. Il les a fait amener à la lumière. Il les a fait sortir de l'emprisonnement spirituel pour les faire amener à la liberté, à la, à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. À cause du fait qu'il a dit que je suis l'éternel, je ne change pas. Et continue avec ce modèle, et continue avec ce processus, même jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a été écrite, afin que nous puissions apprendre de, de ce qu'il avait dit. Et je prie que comme nous apprenons, comme nous écoutons, que la grâce de Dieu soit approfondie et enrichie dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons voir le sujet qui est l'objectif des relations de Dieu avec son peuple. L'objectif des relations de Dieu avec son peuple. Voyons Somme 107. Nous allons voir le verset 2. Somme 107, verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Et le verset 3 nous dit, « Et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Et puis il nous dit au verset 4, « Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. » Et le verset 7 nous dit, « Il conduisit par le droit chemin. » pour qu'il arrivasse dans une ville habitable. On voit l'objectif de la, de la rédemption, de la délivrance, l'objectif de le faire sortir du pays d'Égypte afin qu'il aille, afin qu'il entre dans une ville habitable pour nous, pour que nous arrivions à la ville céleste. Il nous a sauvés, il nous a convertis, nous sommes les deux nouveaux, nous sommes justifiés. Nos péchés sont ôtés afin que nous arrivions à cette ville céleste d'une habitation éternelle. Somme 108, verset 2. Mon cœur est affermi, au Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Verset 5 dit, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'au nu. Voilà le verset 6. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Et 14 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Et avec Dieu, nous tous, ensemble, en tant qu'Église, nous ferons des exploits au nom de Jésus-Christ. Il écrasera nos ennemis. Psaume 109 maintenant, je lis le verset 1. Dieu de ma louange, ne te tais point. Il est le Dieu de notre louange. Nous allons louer le Seigneur. Je louerai le Seigneur. Ne te tais point, Dieu de ma louange. Verset 26. Secoue-moi, éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Verset 27 qui nous dit, et qu'il sache que c'est ta main que c'est toi, éternel, qui l'a fait. Tout le monde autour de vous saura que Dieu vous a suscité, que Dieu vous a donné une grâce abondante, suffisante. Et quand il voit la victoire au travers de Christ en vous, tout le monde sera en mesure de rendre témoignage que cet homme, que cette femme est appelée de Dieu, commissionnée par Dieu et et, et, et la paix nommée par Dieu. Cela va se produire dans votre vie. Et le verset 30, 30 dit, « Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Vous l'aurez le Seigneur. » Le verset 31, « Car il se tient à la droite du pauvre. » pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Nous avons l'assurance que la vie devant vous sera une vie victorieuse. Ce sera une vie grandement protégée au nom de Jésus-Christ. L'objectif des relations de Dieu avec son peuple. Nous allons voir trois points. Premier, Premier, premier point, la voie parfaite pour les appeler à la cité céleste. Il y a des appelés, ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, qui se sont convertis et qui ont donné leur vie au Seigneur. Et maintenant, Dieu a une voie pour, pour les appeler jusqu'à la ville céleste. Deuxième partie, l'objectif fixé d'une assemblée de citoyens célestes. La véritable assemblée que Dieu a approuvée, que Dieu reconnaît, que Dieu connaît, que voici une véritable assemblée que Dieu lui-même, sur laquelle Dieu lui-même veille, c'est une assemblée de citoyens célestes. Ils ont les sentiments, la pensée d'aller au ciel. Ils savent qu'ils sont en route vers le ciel. Et toute chose qui doit être faite dans leur vie par la prière, par la consécration, par l'obéissance à la parole de Dieu, ils veulent le faire afin que ce ciel-là, il y arrive et ils ont un objectif fixé et cette assemblée avec tous membres, alors ils ont tout fait afin d'être en, voie vers le ciel. Je prie que vous ayez cet objectif, vous ayez cette résolution et cette décision et que vous ayez ce cœur affirmé au nom de Jésus-Christ. Troisième partie, la prophétie accomplie sur la personne refoulée du pays céleste. La prophétie accomplie sur la personne refoulée un homme particulier qui a accompli la prophétie de Somme 109. Et finalement, et même après que Christ l'avait averti, après que Christ le Sauveur, le Seigneur, lui a dit que ceci se passera parce que lui, Christ, accomplira la, la prophétie de l'Ancien Testament cet homme sera instrumentalisé accomplir la prophétie de l'Ancien Testament. Et finalement, euh, cet homme, alors, s'est donné lui-même pour l'accomplissement de cette prophétie. La prophétie accomplie sur la personne refoulée du pays céleste. Moi, je ne serai pas une personne refoulée. Vous ne serez pas rejeté au nom de Jésus-Christ. Allons à la première partie, premier point la voie parfaite pour les appeler à la cité céleste. Nous allons au psaume 107. Nous voyons le verset 7. Il les conduisit par le droit chemin. Il les conduisit. Dieu a conduit les enfants d'Israël et sur le bon chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Voyons le verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Le verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Verset 30, et nous donne la raison pour laquelle cela s'est fait et s'est produit. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Tout ce qu'il a fait pour eux, il a fait pour un objectif afin qu'il amène les enfants d'Israël en tant qu'une assemblée, en tant qu'une congrégation, afin que ce peuple qui que Dieu a choisi, afin qu'il les amène au port désiré. Et le verset 35 nous dit, « Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. » Verset 36. 36 dit, et il y établit ceux qui sont affamés. affamés. Regardez ceci. Ils fonde une ville pour l'habiter. Afin qu'il y ait une ville où ils vont habiter. L'eau sortie du rocher pour un objectif, la manne venir du ciel pour un objectif, l'emporter sur les Amalécites pour un, un, objectif et à toute étape, alors il y a un objectif pour les, pour les amener à la destination finale. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous a fait, il nous a guéri, il a prouvé à nos besoins, Et les juste nos prières. Pour quel objectif Afin que nous parvenions à cette ville céleste. Vous y serez. J'y serai. Vous y serez au nom de Jésus-Christ. Verset 43 que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Que celui qui est sage prenne garde à toutes ces relations de Dieu avec les enfants d'Israël, afin que, comme on considère cela, comme on, on, comme on prend cela, donc ils vous conduisent pas à pas et vous, et vous, vous parviendrez à ce lieu au nom de Jésus-Christ. dans la voie 3 points ici. 1. L'objectif prédestiné de la rédemption. 2. La voie ancienne au repos, c'est-à-dire à ce repos final, à ce repos éternel, à ce repos céleste. La voie ancienne qui mène au repos. Et la troisième partie, c'est la possession obtenable obtensible à travers la justice. Numéro 1 ici, c'est l'objectif prédestiné de la rédaction. Déjà, on a lu Somme 107. Voyons l'objectif révélé en Deutéronome, Deutéronome 6. Et nous lisons le verset 23. Verset 23. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener. Vous voyez celui-là il nous a fait sortir, nous a fait sortir d'Égypte afin de nous amener dans le pays, dans le pays, c'est-à-dire au pays de Canaan. Il nous a fait sortir du monde afin de nous amener à la ville céleste. Il y a un objectif, un objectif prédestiné par Dieu en vous faisant sortir des ténèbres à la lumière, en vous faisant sortir du péché pour être avec le Sauveur, en vous faisant sortir euh, du monde pour vous faire amener au ciel finalement. Voyez encore ceci. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il a juré à nos pères de nous donner. Bon. Deutéronome 4, verset 37. Il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir, il t'a fait lui-même sortir par sa grande puissance. Et le verset 38 nous dit, verset 38, il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer. Vous voyez cela dans le pays. Dans le, verset précédent, 37, il a fait sortir, nous a fait sortir. Maintenant, c'est pour vous faire entrer et pour te donner, vous t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui et 39 nous dit, « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre. » Maintenant, le problème avec les enfants d'Israël, c'est qu'ils n'ont jamais considéré l'objectif de leur rédemption l'objectif de leur sortie. Et le problème avec euh, plusieurs personnes ce jour, ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés, ils se sont convertis, ils sont enfants de Dieu. Mais chaque fois, ils ne considèrent pas dans chaque action, dans leur style de vie, dans leur comportement et dans leur réponse aux situations environnantes, ils ne considèrent jamais qu'on est sorti afin qu'on ancre. Voyons, Jérémie 2, verset 3. Jérémie chapitre 2, verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Le verset 6 maintenant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de force, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Verset 7. Et je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger. Je vous ai fait venir dans... Ils n'ont pas considéré cela. Ils n'ont pas médité sur l'objectif de Dieu de les avoir fait sortir pour, pour, pour les faire venir dans un pays. C'est ce que le Seigneur veut qu'on considère aujourd'hui que l'objectif de notre salut, l'objectif de notre rédemption, c'est que nous sommes sortis pour nous entrions. Alors vous n'allez pas mourir au cours de la voie. Euh, deuxième euh, partie ici, c'est la voie ancienne au repos. Voyons, psaume 107, verset 7. Il les a conduits par le droit chemin. Oui, la voie par laquelle il les a conduits, le sentier par lequel il les a conduits, c'est ici, il les a conduits par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Verset 36. Il, y, et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, les sentiers ordonnés par le Seigneur et les sentiers établis par le Seigneur, les sentiers que Dieu qui ne change pas, qu'il a mis en place pour eux et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes la façon de chercher le repos, de retrouver le repos présent, le repos terrestre, la façon de, trouver le repos, le repos éternel, le repos infini, la façon de trouver le repos, le repos dans votre âme, le repos dans votre esprit, le repos tout autour de vous, la paix de Dieu régnant et dans votre vie, c'est de trouver le chemin frayé par Dieu la voie à la paix, la voie au repos et le chemin à la pleine satisfaction pour trouver ce chemin, cette voie et y marcher. Voyons Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, 13. Entre par la voie et par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La voie qui mène au ciel, le chemin qui conduit à la gloire, le chemin qui conduit à la vie éternelle, c'est cette voie resserrée. Alors cela ne prendra pas vous et le péché, cela ne prendra pas vous et la transgression. Cela ne prendra pas vous et l'iniquité. C'est la voie que le Seigneur lui-même a frayée. mais la voie est spacieuse, accepte le péché, la transgression et toutes choses mauvaises, Cette voie spacieuse, l'âge conduit à la destruction éternelle. Mais c'est la voie étroite qui conduit à la vie éternelle. Nous avons retrouvé cette voie-là et nous allons marcher dans cette voie-là. Et nous sommes, nous sommes déjà sur cette voie-là et rien n'enlèvera, n'ôtera aucun d'entre nous de cette voie étroite qui mène au repos éternel au nom de Jésus-Christ. Esaïe 35, Esaïe 35 et verset 8. Il y aura là un chemin effrayé, une route qu'on appellera la voie sainte. C'est la voie qui mène au ciel. Recherchez la paix avec tous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 une personne contrôlée par la nature d'un lion, par la violence d'un lion, par euh, euh, le modèle destructeur d'un lion et d'un style de vie d'un lion, ne sera pas là sur cette route qui conduit, sur cette voie qui mène au ciel. Sur cette route, au point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera les délivrés y marcheront. le verset 10 dit, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Quelqu'un crie Amen. Numéro 3 maintenant, numéro 3, c'est la possession obtenable à travers la justice. lorsqu'on vient au Seigneur, le Seigneur a le désir de nous bénir, de nous combler de bienfaits, de nous combler de bénédictions pour l'âme, des bénédictions pour le corps, des bénédictions pour l'esprit, des bénédictions pour chaque jour et des bénédictions pour chaque étape de la vie, pour chaque niveau de la vie. Mais tous ceux qui obtiennent cette, possession sont ceux qui par la grâce sont rejetés, ils sont, sont sauvés par la grâce, ils sont, ils sont rachetés par la grâce et par la grâce de Dieu, ils ont la justice de Christ et qui les conduit, qui se reflète au travers de leur vie. La possession obtenable à travers la justice. On retourne au psaume 107, verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Et le verset 12 dit, « Il humilia le cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Et le verset 17 dit, « Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. » 18. « Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. » Le verset 42. « Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. 43 maintenant nous dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Dieu est bon. Cependant, lorsque l'iniquité ou le péché se présente, tout, tout ce que les gens doivent obtenir, ils n'en ont pas à cause de l'injustice, à cause de la transgression, à cause d'aller, d'embrasser la voix des gens qu'ils ont abandonnés en Égypte. Mais si on, si on doit obtenir la possession des justes, donc on doit être purifié par le sang de l'agneau, et puis on doit embrasser les promesses de Dieu, et que nous disons, et que, nous disions que voici ce que le Seigneur a promis, parce que on croit et on se tient sur un sol sacré. On se tient sur la foi et la justice. Nous serons en mesure d'obtenir cela. Je prie que vous obteniez. Hébreu, Hébreu 11. Hébreu 11. Hébreu chapitre 11 verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Voyons ce qui suit. C'est par elle qu'il fut déclaré, qu'il fut déclaré juste. Il a reçu cela. Il a reçu ce que quand il n'a pas pu euh, euh, obtenir, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Voyons. Et verset 7 ici, verset 7 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a obtenu, et c'est pas la justice alors c'est pourquoi il n'a pas péri oh, dans le déluge. Il savait que Dieu a ordonné une voie et ce n'est pas la justice qu'on échappe au jugement, qu'on échappe au naufrage, qu'on échappe à toutes les calamités qui s'abattront sur les incroyants. Et, et, il est pas la foi, alors il agit par la foi. C'est lui qui dit ici, c'est pas la foi qu'Abraham, l'heure de sa vocation, Obéit parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Il a reçu la bénédiction de Dieu et s'est dit que et qu'il devait recevoir un héritage, c'est dit, et qu'il partie sans savoir où il allait. La façon dont ces gens ont obtenu, c'est que ils, haïssaient selon la foi, ils avaient la foi, et par leur foi, ils avaient la justice, et la justice de la foi a plu au Seigneur et ils ont obtenu l'accomplissement des promesses de Dieu qui leur sont faites. Aujourd'hui, comme nous allons obtenir, nous, nous, aussi nous serons justes. La voie que Christ a, frayée, la voix la parole que le Seigneur a donnée et le style de vie qu'il veut que nous ayons, nous allons mener cette vie par la grâce, par la foi, par l'amour total au Seigneur et parce que nous aimons Dieu euh, à telle enseigne que cela se présente irréversible et quel que soit ce qui se passe, on dépend de l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'on obtient, qu'on alors je vais obtenir. 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 29. Je veux que vous souligniez euh, quelqu'un le mot obtenir ici. on, va voir le vocabulaire qui est, qui ici. Ne savez-vous pas ce que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Ici, c'est le mot remporter. On, a un, un objectif à suivre le Seigneur, marcher sur la voie du Seigneur. Alors, alors nous marchons, nous courons de manière, nous allons de manière à remporter, à obtenir. Verset 25 dit, tous ceux qui combattent s'impose toute absence, toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Si vous allez obtenir la couronne, si vous allez obtenir la récompense, si vous allez obtenir tout ce que le Seigneur a promis pour la vie et pour maintenant et pour la vie à venir. Alors, nous devons vivre par la foi et vivre dans la justice. Et c'est dit au verset 26. Moi donc, je cours, je vais obtenir, moi donc, je cours euh, de cette même manière pour obtenir, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Et le verset 27 dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Aucun de nous ne sera rejeté au nom de Jésus-Christ. Esaïe 51, Esaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Et le verset 5 dit, « Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. » Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Verset 7. 7 dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Et le verset 11 dit, « Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. » Regardez le mot ici. Hein, ce qui suit là-bas. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Par la justice, par la pureté, par une vie irrépréhensible, une vie irréprochable, une vie sans tâche, par une vie qui s'est totalement soumise au Seigneur en vivant comme le Seigneur. Chacun de nous, par la grâce de Dieu, nous obtiendrons cela au nom de Jésus-Christ. On va au deuxième point. C'est l'objectif fixé d'une assemblée de citoyens célestes. L'objectif fixé d'une assemblée de citoyens célestes. Nous allons voir trois points ici. Numéro un, le cœur affermi des citoyens célestes. Une personne qui dit que je suis sauvé pour un objectif. Je lis la Bible pour un objectif je me tiens sur les promesses de Dieu pour un objectif. Alors, j'ai pris Christ. J'ai fait de Christ ses promesses, les miennes. Alors, euh, c'est la raison pour laquelle je suis sauvé. Il n'y a rien de cette vie qui me lèvera cet objectif. Le cœur fermé des citoyens célestes. Deuxième partie, le cœur ferme avec une commission céleste comme nous sommes entrés dans le royaume, et puis euh, le Seigneur dit, tu es en route vers le ciel, je ne veux pas que tu ailles au ciel. Toi seul, je veux que tu amènes beaucoup de personnes ensemble avec toi. À cause de cela, il nous a donné une commission que nous appelons la grande commission. Maintenant, vous avez un cœur ferme avec une commission céleste. Troisième partie, c'est le cœur fidèle pour le pays céleste. Une personne qui attend que Dieu lui soit fidèle et il, Dieu l'amènera au ciel, lui aussi sera fidèle à Dieu. Une personne qui pense à la fidélité de Christ, euh, qu'il s'en va, que je vais préparer une place pour toi, alors que je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et lorsque vous attendez que Christ vous soit fidèle, vous aussi, vous devez lui être fidèle. Il a souffert, il s'est sacrifié, il a payé tout le prix, il est allé au ciel. Alors, il ne se repose pas là-bas, il prépare un lieu pour toi, si lui, il est fidèle. Alors, vous devez aussi devenir fidèle. Troisième partie ici, c'est le cœur fidèle pour le paix céleste. Première partie ici, c'est le cœur affermi des citoyens célestes. On va au psaume 108. Psaume 108, verset 2. Mon cœur est affermi, aux Dieu, un petit vent ne peut pas vous faire euh, déboussoler. Mon cœur est affermi, oh Dieu. L'oreille de la vie ne vous changera pas. Mon cœur est affermi, oh Dieu. Les choses dans le monde qui brillent, mais qui ne sont pas de l'or, ne vous attireront pas. Mon cœur, oh, est affermi, oh Dieu. Les tentations, les épreuves euh, ne vous feront pas changer et puis retourner parce que vous avez un cœur affermi, parce que vous êtes un citoyen céleste. Mon cœur est affermi au Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Somme. Somme. Somme 57. Somme 57, verset 8. Mon cœur est affermi, oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Si vous êtes choriste, un chantre, vous êtes dans la chorale, vous chantez pour la gloire de Dieu. Vous chantez pour égayer le cœur de Dieu, pour attendrir le peuple de Dieu, pour attendrir le cœur du peuple de Dieu, afin qu'il reçoive la parole de Dieu, votre cœur serait affermé. Si vous connaissez l'objectif et que vous savez le pourquoi vous avez cet objectif, ce ministère, vous direz, mon cœur est affermé au Dieu si vous êtes prédicateur et, il vous a nommé, vous a donné une commission pour amener des gens dans le royaume de Dieu et que ces gens-là soient maintenus, soutenus dans le royaume de Dieu. Alors, il y aura euh, le défi ministériel, mais vous allez dire, mon cœur est affermi au oh Dieu, mon cœur est affermi. Si vous êtes un dirigeant et vous devez euh, faire que les gens suivent le grand dirigeant et le plus grand dirigeant, le Seigneur Jésus-Christ, comme vous dirigez les gens, comme vous faites les gens des disciples, beaucoup de choses pourraient se produire, mais cela ne vous fera pas fuir, cela ne vous fera pas eh, écrouler, euh, cela ne vous fera pas vous écrouler par terre, cela ne vous découragera pas, mais vous allez, vous allez avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de votre de votre foi, qui a enduré la, la contradiction des pécheurs contre lui-même parce qu'il regardez la joie qui lui a été, euh, qui, est, qui, était, qui est devant lui. Alors, si vous, vous, euh, vous obéissez à la commission de Christ et vous connaissez l'objectif, vous dites, oh Dieu, mon cœur est affermi, mon cœur est affermi. Et je prie que le Seigneur vous donne et cette résolution irrésistible et que vous ne fassiez pas votre face au nom de Jésus-Christ. Somme 100. 12, et verset 8, verset 7, Somme 112, verset 7. Il ne craint point la mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Il y a des gens qui mènent leur vie sur des rumeurs. Ils croient que tout ce qu'ils voient sur l'Internet, que oui, tout est vrai. Et ils ne comprennent pas que y a des gens et qui pourrait écrire contre votre dirigeant, qui pourrait écrire contre votre église et vont écrire de façon à montrer qu'ils sont très sûrs que voici ce qu'ils disent, voici ce qui se passe. Il y a des gens qui prennent cela comme ça, euh, ils prennent cela du média, et euh, ils disent que si c'est ainsi, c'est ainsi. Alors, et puis vous n'avez pas aucun moyen de, de vérifier. Si vous essayez d'écrire ce que les gens là et, ont écrit, ils vont essayer encore d'écrire. Alors vous allez encore leur dire que ce n'est pas ça. Et alors que non, que j'ai été à tous les cultes là, il n'a jamais dit ça. Ils vont écrire, ils vont encore vous répondre. Alors cela va continuer, continuer, continuer. Alors vous allez, vous allez, alors vous serez sinon euh, de votre objectif. Mais celui qui sait que voici là où je vais, voici l'appel de Dieu pour moi, il ne répond à personne, il ne lutte contre personne, et dit ici dit que il ne craint point la mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Je prie que votre cœur soit réellement affermé et qu'il n'y a rien qui vous ébranle au nom de Jésus-Christ. Voyons la deuxième partie ici. Deuxième partie, ici, c'est le cœur ferme avec une commission céleste. Le cœur ferme. Il y a une illustration en Job 41. Job 41. Job 41. Job 41. 23 il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Alors, c'est une, une, illustration que vous êtes là, que vous dites que je voudrais faire cela auparavant, je ne peux plus le faire à cause de ce qui est sur la voie. Et sur la terre, nul ne son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. verset 20. 5, il, dit qu'il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il n'y a rien qui puisse le détruire. Il n'y a rien qui puisse le retourner. Son cœur est aussi ferme qu'une pierre. Et c'est aussi dur comme une bonne. Ézéchiel 3, Ézéchiel chapitre 3, verset 9. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Si vous commencez à trembler et vous ne pouvez pas endurer une petite chose et vous revenez au point mort, là où vous étiez, faites retourner à Dieu. Ce qu'il a fait pour Ézéchiel, il le fera pour vous. Il le fera pour moi et c'est dit que je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Attendez. Les gens du monde, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, et lorsqu'ils veulent emprunter un chemin, quoi le, le danger soit là, quoique les forces du jour oui, tombe sur eux, les persécutent, leur, font du mal. Et la semaine prochaine, ils vont revenir encore. Ils vont refaire ce qu'ils voudraient faire. Même si les autorités veulent changer les choses, des gens seront emprisonnés deux mois, six mois, et les gens torturés, après les tortures de six mois, ils vont revenir. Tenez toujours ferme que voici ce que nous disons. Voici maintenant si les gens, si ces pareils gens vont lutter pour une cause, maintenant le Dieu du ciel vous appelle et dit, voici la seule voie pour le salut. Que Christ est la seule voie pour le salut. Il est la pierre, la pierre angulaire que les gens ont rejetée. Il veut que vous alliez le dire à votre monde, à votre communauté, que voici la seule voie. Et si, alors si ces gens sont fermes dans leur conviction, s'ils sont fermes dans leur poursuite et s'ils sont fermes dans tout ce qu'ils font, comment se fait-il que ceux qui ont tout le ciel comme appui, tous ceux qui ont la croix du caverne comme appui et tous ceux qui ont l'omnipotence du Saint-Esprit comme appui, Comment se fait-il qu'on tremble Lorsque le Seigneur a appelé Ézéchiel, il a dit que je, que rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Alors, il est le même, il le fera pour nous. Alors, vous avez besoin du courage, il vous donnera le courage. Euh, il vous faut la, fermeté, il vous, vous, la donnera. il vous faut l'endurance, il vous la donnera. Il vous faut le cœur, une vie qui ne fera pas rétrogradation, rétrogradation de l'appel de Dieu, Dieu vous le donnera. Votre Amen va inscrire cela dans votre cœur comme un diamant, Il dit que je rendrai ton corps, ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Le verset 10 dit, il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Et le verset 11 dit, « Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent. » aucune n'écoute pas, tu leur diras, ainsi pas le Seigneur. Laisse cela entre leurs mains, qu'ils l'écoutent ou pas. Ce que nous disons, c'est que le Seigneur vous a appelé et l'appel de Dieu sera accompli dans votre vie au nom de Jésus-Christ. On va aux Hébreux 3. Hébreux chapitre 3, verset 6 il nous parle du croyant dans le Nouveau Testament. Comme le Seigneur a fait pour eux dans l'Ancienne Alliance, il, nous fait la même chose, Hébreu 3, 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. À quelles conditions Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il veut que nous soyons fermes et que nous ayons un cœur ferme, que les citoyens célestes, avec la commission céleste, ont. Nous l'aurons, vous l'aurez, et vous n'allez pas céder au diable ni à ses messagers au nom de Jésus-Christ. On va à la troisième partie ici. Le cœur fidèle pour le pays céleste. Le cœur fidèle pour le pays céleste. Les gens que Dieu veut, les gens que Dieu a nommés, les gens que Dieu soutient, les gens que le Seigneur appuie, ce sont les gens qui ont un cœur fidèle. Comprenez, le Seigneur ne regarde pas la stature physique, il regarde le cœur de l'homme. Il veut que le cœur là soit affermi, il veut que le corps là soit ferme, il veut que le soi soit fidèle. 1 Samuel 2, 1 Samuel chapitre 2, nous lisons le verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oeil. Il cherche un homme, il cherche une femme dont le cœur est fidèle. 1 Timothée 1, 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Si quelqu'un est infidèle, si quelqu'un est, quelqu'un qui est tiède, si quelqu'un est quelqu'un qui va par-ci par-là, si quelqu'un n'est pas dépendant, quelqu'un qui n'est pas fidèle en, au moins détail, le Seigneur ne lui confie pas beaucoup de choses. Mais dit que je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a fortifié, de ce qu'il m'a établi. Et m'a donné tous les dons et toutes les grâces dont j'ai besoin. De ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Voyons, 1 Timothée 1, 18, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, sur les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Et le verset 19 dit, « En gardant la foi et une bonne conscience. » Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je prie que ce cœur fixe, que cet esprit affermi d'être fidèle au Seigneur dans votre coin, dans votre grand coin, dans votre petit coin, et quand les gens sont là ou pas, quand les gens ne connaissent pas votre motif, votre intention, votre cœur, que quelque chose qui arrive et, et ce qui se passe à votre vie, vos réactions au ministères seront fermes, fixes tous les jours de votre vie et de votre ministère au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième point maintenant, troisième point. La prophétie accomplie sur la personne refoulée du pays céleste. Maintenant, voici le besoin, la nécessité de réellement euh, euh, dispenser la parole de vérité. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on doit comprendre qu'il y a des choses qui sont écrites là-bas qui ne doivent, qui ne doit pas euh, s'accomplir dans la vie de la personne qui écrit. La personne écrit pour le futur. La personne écrit l'histoire avant que cette histoire-là ce soit produite et la personne écrit en une euh, dans un, en, un langage prophétique. En Somme 22, on a percé mes mains, on a percé mes pieds. On n'a jamais fait cela, David. Il parlait du Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alors, cela, cela ne fait pas référence à David, mais à Christ. Alors c'est une prophétie. Et lorsqu'elle a dit que il ne laissera pas mon âme dans la tombe, dans le sépulcre, et puis j'apparaîtrai en sa présence, j'apparaîtrai en sa présence, il aura une joie éternelle. Alors cela ne, ne se rapporte pas à David, mais c'est à Christ qui ne verra pas la corruption. Il dit que j'ai mis mon roi sur ma sainte montagne Sion. Je dirai, je, dirai, je lui dis, tu es mon fils. Il n'écrit pas David dans le sommeil, écrivait à Christ. Comme vous venez au psaume 109, voyons psaume 109, je lis verset 2. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Voyons verset 3. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause, sans cause. Vous rappelez bien le Nouveau Testament et comme Jésus a dit cela, voyons le verset 4 qui dit « Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires je les ai guéris, j'ai guéri leurs enfants, je les ai délivrés de plusieurs problèmes. Cependant, cependant euh, ils sont mes adversaires. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je, je la prière. 5. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Et verset 6 nous dit, verset 6, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Ouais, comment David pouvait euh, écrire cela alors, est-ce que euh, doit-on prier encore contre nos ennemis Non, il parlait de Judas Iscariot. Et Jésus n'a pas prié pour Judas Iscariot que ce que tu veux faire, vas-y, mais rappelle-toi que alors c'est mieux il est mieux que l'homme ne soit pas né. Il n'a pas prié pour lui. Il n'a eh, alors il n'a pas dit que Dieu pardonne lui parce que il accomplissait, il accomplissait déjà, il, jouait un rôle qui a été déjà prophétisé. c'est quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Verset 8. Que ces jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge. Qu'un autre prenne sa charge. Ça, cela s'applique directement à Judas Iscario Nous allons voir trois points ici. Numéro 1, la prophétie concernant un traître corrompu. 2. La perversité caractérisant un rétrograde averti. 3. La perdition d'un intime, cette personne, une personne, une personne, oh, une personne discrète, et les, les, les, les, les, 11 apôtres ne savaient pas ce que planifiait, ce que complotait Judas Iscariot. Quoique Jésus a dit que l'un de vous me, euh, me trahira, euh, personne ne l'a euh, soupçonné. L'homme a été très discret et de toute la, mise en garde que Jésus a donnée, que va faire ce que tu veux faire. Tu as décidé, vas-y, tu veux le faire, vas-y, vas-y, et va, le faire d'emblée. Et il croyait que Jésus disait que parce qu'il tenait la bourse, va acheter ce que tu vas acheter pour aider, pour soutenir les pauvres. L'homme là était un homme très discret. Lorsque c'est quelqu'un très discret comme ça, quelqu'un qui est réticent, comment on peut l'aider Comment on peut le conseiller Comment on peut prier pour lui Parce que la personne est réticente. Il a décidé, voici ce qu'il va faire. Alors, la personne peut, perdre être votre intime, mais de distance, pas si proche comme ça, parce que vous ne connaissez pas ce qui est dans son esprit. Alors, vous ne pouvez pas l'aider. C'est quoi c'est dit ici dans cette troisième partie, la perdition d'un intime outrageux condamné. Et, et d'un outrageux. Il est un outrageux, oui, il est un rétrograde et c'est une personne outrageuse ou calomniatrice. Là, nous allons voir, première partie, la prophétie concernant un traître corrompu. On va au psaume 109 et verset 9. 8. Que ces jours, 8, que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Voyons, l'accomplissement aux, actes. Acte 1, verset 16. Oh, ma frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Verset 17 il était, c'est-à-dire lui, Judas Iscariot, il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère. 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Maintenant le verset 20. Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Donc vous comprenez, ce que nous avons lu au somme 109 est écrit au sujet de Judas Iscariot. La prophétie concernant un traite corrompu, un traite corrompu, la deuxième partie ici, la perversité caractérisant un rétrograde averti le Seigneur l'a averti. Mais il ne va pas écouter la mise en garde. Voyons, Matthieu, Matthieu 26, Matthieu, Matthieu 26, verset 48. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui saisissez-le. Verset 49. 49 dit, Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. 50 ici. Verset 50. Jésus lui dit, « Mon ami, Judas Iscariot, mon ami, un proche un intime, mon ami, tu es si proche. Cependant, tu es si loin, mon ami. Et tu es une connaissance, une intime. Et je t'ai nourri, je t'ai envoyé. Et j'ai donné des dons aux anges, je t'ai donné des, je t'ai fait des dons. Et mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mis la main sur Jésus et le saisit. Il a il n'avait il n'avait fait aucun cas de tous les avertissements. Je prie que le Seigneur n'a que qu'aucun d'entre nous ne piétine les avertissements que le Seigneur nous donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième partie ici, c'est la prédiction d'un intime outrageux condamné. Nous allons à Jean 17, Jean 17, 12. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. C'est de là, j'appartiens à ce groupe. Je ne serai pas perdu. Pourrez vous entendre, je ne serai pas perdu. Que Jésus vous entende, je ne serai pas perdu que le ciel vous entende, je ne serai pas perdu. Que toute l'église m'entende, je ne serai pas perdu. Vous ne serez pas perdu au nom de Jésus-Christ. Je, je leur ai donné, je, leur ta parole. Maintenant, je les ai gardés. Aucun ne quand ils perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Je ne serai pas un fils de perdition. Le Seigneur a payé un grand prix pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Et comme nous voyons le prix que Christ a payé, et il nous a justifié, il nous a sauvés, et il nous a rachetés. Il a mis nos pieds sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et dit que je ne, tu ne, t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. tout le soutien, toute la grâce, toute la force, toute la révélation dont tu as besoin. Je te donne tout afin que tu persévères jusqu'à la fin. Vous allez persévérer jusqu'à la fin. Voyons, Hébreu 10, Hébreu 10, 38, Hébreu 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Comment allez-vous vivre Je dis, comment allez-vous vivre et mon juste, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, comme je le promets, je vais, je vais tenir parole, je lui donnerai toute la force, je lui donnerai comme je vais devant lui, et comme précurseur, et je dis, suis-moi, et que tu ne sois pas perdu, si avec toutes les provisions, si avec toute la puissance, si avec toute la force et toutes les promesses, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et le verset 39 dit, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Les gens qui se retirent, où se retirent-ils Que je vous entende Et nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Vous n'êtes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, pour vous perdre. Il faut le dire pour vous-même. Moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour me perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Votre âme sera sécurisée dans les mains du Seigneur jusqu'à ce que vous passiez à l'autre bord de la terre promise, jusqu'à ce que vous soyez au ciel au nom de Jésus-Christ. Je serai là. Je dis, je serai là. Où êtes-vous Pourquoi ne pas vous lever maintenant pour dire, Seigneur, je te rends grâce pour la révélation de ta parole. Je serai là, je serai là, je serai là. Il est allé préparer une place pour vous. Et lorsqu'il est, lorsqu'il est allé vous préparer une place pour vous, il reviendra vous prendre afin que vous soyez avec lui. Pour que là où il est, que vous soyez là aussi. Vous serez là. Je dis, vous serez là. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière.